salut, toi C'est moi, le pirate raté <laughs> Le pirate le plus brave de la planète ah. Ah, oui, oui, oui, c'est la vérité. Regarde mon coffre plein de sous-settes. <laughs> Euh, donc, dis-moi, petit poisson, veux-tu partir au bout du monde Sort l'Ivoire, ils hameçons, et voguons vers la mer profonde. Mais pour grimper dans mon bateau, nous devons trier mes trésors, car pour ne pas finir sous l'eau, ceux qui coulent doivent prendre le bar. Ah. Oh, cha Tiens, tiens, au bout de mon doigt hmm. Oh C'est une bague, n'est-ce pas alors, petit poisson, aide-moi et dis-moi par les narines des belugas, est-ce que la bague coulera ou flottera? Oh. Écoutons bien le vent du nord, car c'est ça ce que nous allons voir en l'envoyant par le bord. Oh. <laughs> La bague coule au fond de l'eau! <laughs> Bah, c'est bien ça, tu raison! Satanan, grape de mon bateau. <laughs> Nous sommes prêts pour une mission. Partons vers les îles de la Madeleine. Mais où se trouve ma bague? Oh, no.